Хүн алхам тутамдаа сонголтын дээр тулгарч сонголтыг хийж явж идэг. Дуул орхой гэдэг бол ерөөсө кадр бидрэм байна гэдэг эцсийн сонголтыг хийгээд энэ сонголтын хөрөнд энэ үйлдэлд ашиглаж явж байна. Би авцсан байгаа чи аваад үзэл гэж За өдрийн мэндэ. Намаг амрын бүрэн тогтох гэдэг улс группийн ерөнхий захирал талбанд шалтай. Манай компани 1993 оноос эхлээд Монгол улсын засгийн газрын тухайн үеийн алтны хөтөлбөрийн хүрээнд байгуулагдаж өнөө хүртэл тасралтгүй 27 жил алтны шороо ордоор тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна. 96 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл би кадр э, Вагнераар соног төхөөрөмж компанитай бол тасралтгүй ажиллаж явж байгаа. А энэний үндсэн шалтгаан юу вэ гэвэл ерөөсөө Монголд орж ирсэн Caterpillar гэдэг оруулж ирснээрээ агуул уурхайд технологийн хувьд, зарчмын хувьд зөв авч явах тэр үндсэн бүтээгдэхүүн буюу хэрэгсэл нь энэ Caterpillar-ын техникүүд гэдгийг болвол Монголын уул уурхайчд ерөнхийдөө ойлгож эхэлсэн. Би 10 жил тасралтгүй Оросуудтай, Оросын компаниудтай хамтарч ажиллаж байсан. А гэхдээ дандаа Оросын техник ашиглаж байсан. А тэгээд 2003 оноос эхлүүлээд Орос техникүүдийн маань яс чанар одоо болохоо байгаад мэдэгдээд тэгээд сонголтын ирэмгээр бид нар ирээд би Оросуудыгаа одоо энэ техникийг болёо, Caterpillar-ыг авъя гэхэд манай Оросууд надад нэг л зүйл хэлсэн. Тэр нь юу вэ гэвэл чамаа Caterpillar авчруул бид нар ажиллаа хийд гараад явна шүү гэж байсан тухайд бид нар бас нөгөө ашиг орлого хуваах зарчим дээр явж байсан учраас би та бүгдийн ашиг орлогоос хуваалцахгүй би зөв өөр тоногдж байгаа тэр хэсгээрээ би авчирнаа гэд би авчираад тухайн үед 345 э, экскватор D8 бүлдөөсөртэй авчирсан. Тэгээ сезон дуусаад буцаах нөгөө түрээсийн хугацаа маань дуусаад буцаах болсон чинь орсуудаар буцаад надад нэг юм хэлсэн. Таныг би энэ техникүүдийг бусааж өгдөг юм бол бид нар ажил хаяж явна шүү гэдэг. <laughs> Тэрнээс хойш би энэ э, кадр билэрийн техникийг ерөнхийдөө бол одоо өөрийнхөө нөөс болцондоо толгуурлаад жилдээ 1 2-оор ингээд нэмсээр байгаа. Өнөөдөр манайх бас 30 техниктэй очиад байж байна. Бусад брендийн техникүүдтэй бид нар ерөнхийдөө харьцуулж үзсэн, судалж үзсэн. Тэгээд уулархай гэдэг бол ерөөсө кадр пилэрийн байна гэдэг эцсийн тийм бодолд хүрээд ерөнхийдөө юм хүчин чадал хурдтай, маневр сайтай ийм техникээр солихын зүйтэй юм байна. А тэр нь бол зайшгүй Caterpillar-ын 3 эр гэдэг экскватор гэдэг сонголтыг хийгээд энэ сонголтынхаа өрөөнд энэ үйлдвэрлэлд ашиглаж явж байна. За манайх 2018 онд CAT-ийн 392F гэсэн загварын 2 экскаватор авч ирсэн. За одоо 232 маань ер нь 12 мянган бат цаг үрж байгаа. За миний хувьд бол ер нь CAT-ийн техник тоног төхөөрөмждөр ер нь засвар үйлчлэгийг айгүй хэлбэр одоо нэг Катын, Сис, ET зэрэг айгуу дэвшилттэй юу байдаг л да програм байдаг л да. А одоо техникийг онцлох болон ямар нэгэн асуудал гарлаа гэхэд эргээд Вагнер руугаа ер нь холбогдоод зөвлөгөө энэ төрөө бид нөр өөрсдөө ч гэсэн аваад засахад орн асуудал байдаг л да. За би энэ 3-2 экскаваторыг бариад одоо 3 жил ажиллаж байна. Тэгээ ямарваа нэгэн алдаа тутагл байхгүй надад өнөхөр таалагдчихж байгаа. За өмнөх барьжсэн э, экскаваторуудаас ер нь онцгой давуу тал гэх юм бол ер нь тав тухтай хянах самбар нүрдэл монгол хэлтэй болсон. Оператор маш ойлгомжтой болсон. Хуучны экскаваторууд ч одоо аржаатар бүгдрэл халаал, гейдер халаал, ус халаал байна гэдэг энэ зарим тийм асуудлыг маш гоёор шийдчихсэн байна. А 3 реф төр өөр дээр нь шинжлэхжсэн даваанууд их байна л да. Одоо уруу сэнс юм одоо өөрийнхөө ардатрийг цэвэрлээд шороо тоосыг буцаа үйлгээ гаргацдаг. За мөн төрбийн амраах буюу одоо өөрөө цагаа тохируулад түлхүүр унтраас нь ч гэсэн өөрөө одоо 2-3 минутын давтамжтайгаар нормалжаад унтардаг. За хүүтний үйлрэл гэх юм бол э, ажил эхлэхээс өмнө гимнастик дасгал хийгээл гидрэ халаах зорилгоор тий. Тэгэж чи харин энэ 3-2 эп загвар бол харин өөрөө автомат халаагчтай гидрэ системээ. Тэр нь маш их э, таалагддаг. За 3-2 эп ер нь эвдрэл гэмтэл аяга баг техник л дээ. Тэ. Яг тухайн үед э, техник үйлчлэгээнийхээ дагуу үйлчлэгээ явахад ямар нэгэн асуудал юу гардаггүй дээ. Одоо ингээд бид нар чинь дослогоо үйлчлэгээ хийн. Тэгээд өмнөх загварууд чинь 10 мод цагт э, хийдэг байсан бол одоо энэ 50 мод цагт дослогоо хийж явах. За кат 32 анх үйлдвэрээс гараад манай худалдаж явахдаа ер нь нэг э, оо гидр насаас ерөнхий гидр насаасынхаа асуудал нэг гарч ирсэн. За энэ нийт асуудал гарч ирсэн боловч одоо Вагнараас бидэнд одоо нөгөө 8000 мат цагийн warranty хугацаагаар одоо бүх сэлбэгүүдийг ер нь сольж өгсөн. За бусдаар бол энэ KT 3-2F төр нь бол нэг асуудал гарч байгааг л тий. Аа яг хөө энэ эвдрэлүүд нь нэг анх яг цаанаас гарахтаа одоо катаас гарахтаа үйлдвэрийн жижиг алдаа байсан баг л та. Би өмнө KTX-гаас өмнө олон төрлийн экскаватор барьж байсан. Харин гэхдээ KTX-г бол давуу тал нь гэх юм бол ажлын бүтээмж өндөр. Тэгээд эвдрэл гэмтэл ер нь багатай. Тэргээгээр маш давуу талтай. Тэг Caterpillar-ийн техник бол ер нь яг уулын уул ургаанд зориулагдсан техник учраас зориултынхаа зориулагдсан ажлаа хийхэд одоо түүхтдгөө. А ингэснээрээ бидний одоо бусад брендинг ижил хүчин чадал бүхий техникээс даруй багада 20% хөлөөрөө илүү байдаг. Энэ өөрөө өөртөө бол бидэрт бас ажилт Э, ажлыг хэмнэх, ажлыг цаг хугацааг наашлуулах ийм үр дүн. Энэ нь бол бидний хүсэж тооцож гаргаж ирсэн үр дүнгээс бол баг илүү гарсан. Тийм учраас бид нар ингээд эргэл дууцлтгоор кадрпил руу орцоод явж байгаа. Вагнер Аз тоног төхөөрөмж.